どうも皆さんこんにちはレトです、えーと、今回はですね特別牛乳という名前の牛乳を、えー、取りに行きたいと思います前回はバナナを取りに行くと、えー、聞かされてブドウを取りに行ったのでちょっとまだ半信半疑なんですけどちゃんと牛乳取りに行くよね今日は牛乳ちゃんと牛乳取りに行くということで安心です、えー、そしてその牛乳を取った後は後ろにいるフードコーディネーターのサッコさんに、えーと美味しく調理していただこうと思ってますでしかし今回はどこ行くんだっけ 神奈川県にあるこどもの国の中の牧場で特別牛乳という基準の牛乳が作られてるらしくて何が特別なのそうなんか日本全国で4か所しか製造することができない特別な基準の牛乳らしくてですね、その特別牛乳を関東で飲めるのはこの牧場だけあすごいすごいで今回はちゃんと乳搾りからやるんで そうそうそうあの乳搾りは小学5年生以来私雪印子どもの国牧場の生産部をやってもらっております秋野と申しますよろしくお願いしますお願いしますあじゃあまずあのここの牧場の紹介をしていただきたいんですけどえーとまあ、ここの牧場はですねまず中央に牧場がございますそこの牛から絞られた牛乳でプラントが成り立っております あとはですね動物園もありますし大きなレストランもございますねもう一つその牛乳で作られたソフトクリームの販売所もございますサングリーンを作り始めたきっかけはですねここの子どもの国牧場に遊びに来ていただいたお客様に是非ここで絞られた牛乳を飲んでいただきたいという理由から始まりましたその特別なその理由ああるんですか はい、牧場で絞られた牛乳を同じ敷地内の工場で製造された牛乳でしか特別牛乳というのは書かれてはいけないんですねそれともう一つは殺菌工程でここは低温殺菌というものを使用しておりますそれも特別牛乳の条件の一つに入ってます63度から65度で30分以上を保持することが条件となっておりますそれの違いは何ですかまず大きな違いは牛乳本来の風味が損なわれないんです、ね、なるほど なのでその低温殺菌の牛乳を飲まれた時に牛乳本来の味が楽しめる形になっております飲みたいね飲みたい <laughs> 特別牛乳お好きですかはい私は好きですねまあ実際私も作ってるんですけども大好きです今まで皆さんはその牛を見てその牛から絞られた牛乳というのを飲んだことございますかない見たことないですないですねここの牛乳はそれができます どんな牛さんから出た生乳なのかというものを牛の顔を実際見ることができるんですねそれは一番大きな利点だと思いますよしじゃまずいきますねまずこの OK マークをしっかり握っていただいて上から順番123って出てきますあいいですね上手ですね生生温かい 白黒のお牛さんがホルスタイン種っていう種類のお牛さんでして1日に出してくれる牛乳の量がだいたい3 0キロから4 5キロほどと言われてまして茶色い牛さんですねジャージー種と言われるお牛さんでして牛乳の中に含まれている乳脂肪分っていうのがとても高くてとても濃厚な牛乳を出してくれているんですねチーズとかバターとかを作る原料とかにも使われたりしていますこの牛舎で暮らしている牛さんの牛乳が100%あのサングリーに使われています

はいということで今からですね僕たちはこの3つの牛乳の中からどれがサングリーンの牛乳かというのを、えわかんないちょっと利き牛乳を <laughs> 今からしたいと思っていますわかんないね一番目じゃあ乾杯乾杯濃厚コクがある気がする、うん、意識しすぎてかなうん OK 覚えた覚えた 美味しいぞいつも俺が飲んでるやつみたいなうん私もいつもこれ飲んでる気がするあー普通にうめえはい決めました、はい、せーのすごい誰え大輝くん僕二番あ二番俺3私ん正解は正解は正解は <laughs> すごいえなんで三番選んだのこっちの方が濃い気がした 美味しかった美味しかったね美味しかったはい大丈夫ですはい今目の前にあるのはですねあのサングリーンを使ったラーメンということで、うん、早速いただきますかいただきましょういただきましょうなんかちょっと、ちょっとカルボナーラみたいな <laughs> 本当だねうんうますごい濃厚な汁すごいミルキーなんかパスタに合いそうラーメンも美味しかったわうん ミルクラーメン牛乳ラーメンミルクラーメンあれ意外だったねねあれ合うとは思わなかった、うん、麺との組み合わせが意外だったから、ね、そうそれびっくりしたからなんかどうせならそれをもうちょっと、うん、その延長線上でなんかスープパスタああ食べたことないけどなんか冬の野菜入れてそれ絶対美味しい、うん、ブラックさんにしたら美味しそうかも 超クリーミー、も見た目だけが、ね、見た目だけでもクリーミー、うん、いただきますうん、うん、濃厚うまっ甘さがある初めて食べたその、ちょっと甘みのあるパスタと